o'sha terma jamoaga moslash jismoniy holatini yaxshilash maqsadida tashkil etilganini aytib o'tdi hozir sherzod nasrullayevdan zarba darvoza bo'sh eldor zarba gol ajoyib tarzda hozir eldor shomurodov tovoni bilan to'pni darvozaga kiritib yubordi sherzod nasrullayev